kujukiza gwe munnange awuliriza nti eh, kojja kimba wawebale tuwuliriza eh, webale ndabye wano eh, n'obubaka bwompereza nja kubutunulamu ndabe bagenda kulonda okulonda ki ekibiina kyabwe ee banaatera nze tibakyokimbuwa era bebagjeyo ebintu ebyo bakimbuwa bebagjeyo ebintu ebyo ensi neebitegeera kimbambagamba timukolino times abaminsane basanyawo abataka era kibula abataka tebafuna ttaka mm. kuba the yalolo was going to be taken over by the missionaries mm. kati bakimbo waabo batwala omulimu gw'abapsychologists mm. nti batule batule mm. kubanga batule abantu kyebagalya batule nti bagula buguzi oliagala kwemala goga mm. kakati <laughs> ekyokubiri <laughs> batule tukola mu bwavu okujako obwavu obwomukyalo weliyakaafu challenges gundi kyobulaba nti abagagaabo bahouseboy babatwalira abakazi baki hmm. nabakazi aba basuubuzi nti mind eteri wano bwatunda nagenda naddayo kakati sexis fesettled mind hmm. naye abapsycholojy byabalema a psychologist cannot come up and explain mm. kati bakimbowa bebazze mm. and they have taken over omulimu gwaki ntiabano abaprofesa bemakerere bedima bakolaki ensibulyangayo baprofesa mu europe bedimi kati psychologist uh, uh, ye bwabanga tugambe bwembanga ndi hey. Eh. psychologist hey. uh, eh, nina kujjanjabisa bwongoyes you, you can write a book you can come and explain is the way you do kati ne bachimbo wanabubo kati bako anti bachimbo wabafiringa vachum tikakati kwa tawuli yaba nabana baluku wako doketa luku wako kulika ya tuka mpifo aa yes nziraba nabu chemba gade kuchimu abana ziba ina populiste ee hey. ina populiste baku umye chino chitawe chiyavate ila baku gambe duari yito gantiliemu lako ilane baku furu omulimu so kakati in absence the moment the educated people shy away from responsibility <coughs> abatali bayigirize bakutwala kiki kyetugambye nti abaloko defense banzigirira ekigambo mundu ekigambo mundu ekigambo kya luswayiri hmm. ekibundubundu hmm. means ebule hmm. omuntu atiisatiisa abantu kukyalo ekibundubundu ekibundubundu kigambo kya luswayiri abaganda kwekugiyita abaganda emundu bagiwita mugemerawala omugemerawalaosinziire eno eh. nonasula yes kakati ekibundubundu mulimu ebintu kati olaba afendi yaliranka mumaje gabakoloni mujasi kamanda wamaje ga buganda ame kamanda wamaje ga buganda gwebayitanga mujasi hmm. mujasi yabeeranga mme kamanda hmm. so kakati bano abaloko defense if they are going to work in the public first of all they should be vetted hmm. kubandowooza polisi eyo kyemuva mugiraba abazungu baali bagezi omuserikale kadeti wa senior four omuserikale wa poliisi wa p7 oba senior 4 you cannot get graduates in the police noga nti bajja kuba bajja kujja bakubira tia gas balina future they know the future ti when this man ono kamanda owa gund kamanda wa land forces yakkiriza naga nti yakubya olubiri lwamumbere ame kamanda katumba amala yaga nti was not aware why is aware of the icc nze bagendewa president ennaku ezo namugaa nti akalakala nejambiya nabisina bisina babuuza atemyani you wait gweoba asiddibwa eyekalakasa naye oba yekalakasa na mitayimbwa gye gwe mulinda akube ku muntu ogwo gwe muba mundiize mubayoleze nti mirundi disamu ndiwaidio disamu mi you have battered my son you think i will walk with an umbrella jambia yabaga nti you wait gwete mufayo atiye president akimanyi nti waliyo etteeka erigaana okutambula nekisikisabikeaniyegikuwa okutambula nekidomola kya asidi yes nga kayura yajimpa my life naye asidi yamala mulabako namukeberanga ddala asidi ali concentrate bwotya waki nedda gwotya waki gaani mbagamba nti situation nti ebyo nti kati ngaono omwana wemakerere omuntu ayinza okuba nga yamuguze bamutte nze omwana owange yagenda mu library nga talinaki nga bamwewerera bamwe omusajja namuga simanyi akoze ekyo bamugende musanga opolisi nengenda katono njiyiwe omwana owange omulala dokita yali avanaki nti bakola mugonde misana ttuku yali afa kutwala munne mubina ebya covid atuuka ekawempere bamuyimiriza kasoli yasomako nti tamala emirundi yalireteetu mirundi nti nebamutandika nabagamba you want to go i have a patient uh, don't you think for us also want to go n'abagamba nti do you know what it takes to produce a medical doctor namusanga bamutadde mu seero ayayayaya emisinde egyali ekawempewa kubanze bwenzinda ngendera ddala olwanda avulanga samud polisi erimulaga eyo nemugamba nti do you know that you are stupid os you are stupid you are stupid emani kraims eyasuze mukawooteri buno obunafu ti munsawo ye mwabaddemu miliyoni kumi nabbiri mukalogi haw hmm. miliyoni kumi nabirinakalogi gwoliwo eh, abantu bakekereza nga naye yand uh, obwongo bwo bwonna tebubeera kweyonsa twabirabanga muwutoda muwutoda omuntu atalina sente nakugamba nti batwaliddemu ensawo yange mummotoka why dont you pay why do you risk batwale ensawo yomummotoka omuli emiliyoni ekumi nga nge ebitano bikulemye nabaganda wano waliwo omusajja ali muyendi nga mugezi omusajja bwe yali talina sente naye nga ali emmere tasasula kati ba bamuleetanga emmere ng'ali emmere n'ennyama naye ngaennyama tagirya ng'ateekamu ebikennembi waiter come whats this i can even vomit aa ah, ah, nga bamukuulinga i must take money for my treatment im developing sickness ebikennembi byatambula nabyo kati agende womuyindi omuyindi yamugamba sikanye omuyindi yamugamba ndi munaye sikanye ebikennembi nabifumbiddemu mu nyama <laughs> naye mpa sente zewalisasudde nga tusanze mu bikennembi <laughs> zimpe oba zindage zindage sente zewalisasudde ngaemmere osanze eri pefect ziriwa mm, teyalina naye nga akakodyo ke kuteeka muki <laughs> amala kukkuta amala kukkuta nakulaga ebika enembi so kakati abantu baffe nze kyembayambamu nti i explain issues which others cannot do because byetagisa fetuli asset yamaanyi nnyo gavumenti yalibadde tuwa nesente banda because we are above other journalists we don't have ordinary journalists kakati ndikati osanga musango ngogwa ka ugwa ham is on two issues only one banks come here without capital nibakunganya mufe nibatuba kakati yagamba define the law omuntu abera atya omuntu aleta banka kakati nga banka yo jasitana nayo buli webera ne ka branch kabanga kaziko bateka mumanda ne manager wabo asula mu nyumba mpangisi what did they come with naye ate gavumenti nebagamba tibuli wareveny authority yenna mwyina okuteeka sente bweba ogenda okusasula weare capitalizing the banks tiziina sente two nakugamba nti no how can a bank without a license operate in uganda there are two issues temuli birala two issues he just wants to reform nti bank olwokuba tiziina sente nga banka tiziina sente wewerayo gundi visibilisasaddeyo ne bajaapuluvinga nofuna looni ne bakusuubiza miliyoni bitaano mwemutuuka mu kkubo nga bakuwa ekikumu ataano tebaziina ne basitolinga ne batunda ekintu kyo they committed them service but they have no money omusajja ngo owa beeti aleeta ki ne bakubira n'akadisa mbu omuwangule rwanda yabiwera that's how people poor this government has exposed another person to exploitation nkubulya banda nti osanga omusajja abasajja bagenda nibagaa nti nze ndi pasta abalala bashege oyina kyotunda okireete nkisabire kozi balina gugurupu gwabwe gwababbi ngaakuga nti waliwo ngaoli ajja nti ntunda poloti olowooza nti oli yeyakusabidde sente oluba okuzifuna ngaakuga nti waayi ezo sente nkulabye ofunye sente katonda azindaze zireete nzisabire bakubbi naye ngaendagano wagikoze nuno era bwe bajja wange embalaga nti luuku ntimu yona ogiraba neya osi neyomulamuzi ziri otaritinga zisireganga mumulaba abantu nalaba omukazi alina masters diguli musomesa amanyi ne president nemugaba bakubba batya nti i trusted my pastor ngaenyumba yebagitulute tebakweyadde ekikumi bamalakosa endagaano nti otunze eyoganga eri awo kaneba yoganga endala yo eyerimbise mumotoka ogula emotoka nogikanika kwaffe tugikuwola bwiki biri nga emotoka enfa motoka bwenfa nga ogitwala mugaleji yabwe tebakanika kati nga eriwali etudde tekola nga bakuga nti tukubanja nokubanja eyo gurupu weeri the group is there nabaganda nti president museven bwaligenda mu retirement nebateekawo commission of enquiry ku bintu ebyo nti ababbibwanga bwe bati museveni ajja kwegaana gavumenti ye nteyagirimu why how does the president get information nti kati nkubuulya bali muserena batudde batudde ennaku bbiri bo basazeewo to form a, eh, a platform to negotiate with the americans before the government follows nabagambye ku makya tinjagala president ayitenze ne kandiho nowayeso bofenna tumulage byetulinawo lyesiri linaawo bamazemu ennaku ensi satu bagambye naye oyo omusajja alina mayembe majini ge gatukwata nebagaa kati bagenda kupangisa enyumba ewantu ngaomusajja yankubere esimulaamba mr mirudi you bagged my house ga come and the baggage mga you were stupid mwenda yaga nti aa ah, oyo omusajja majini ge fistises nti majini ge gabakwata naye naawe gwe wagamba oyina nga yina naye sigegakwa ejembe terisobola ejembe rivuga pikipiki mhm. nerikulumba ate bwe rijja okubanja ejembe rimanyi nokukola ebyaffe ku bakyala libanja ssebo ejembe nga baliwanga bulungi liyinza okugenda n'ebyaffe nga n'ebyaffe libiridde kati ejembe lirinanjawulo ki n'amajiini amajiini gabawalabu eh? amajiini gabawalabu amayembe baganda bebagawanga kitegeeza byonna biringa byebimu <laughs> byawula gye biva eh, anti ye kakati ye bana basambu bagaa nti katonda alinga eyakolamu duplicate womuntu nga bolaba buno bugundi buno kati mumaje batandisa okuleeta buno bwani gondi enyenyi esaliiko bantu buno bukasajja fuba okubakubanga kotekatya kakolaki future gundi tihuman being tikandiundermine kakati mbagamba nti embeera gyetulimu abantu abamu tebamanyi mbeera gyetulimu nti olunaku lweggulo bayongedde ku bannayuganda nsanvu seventh ugandanes abeetagibwa international criminal court their aim balowooza nti they can make this government crumble naye nga twava kuki naye amanya gaabwe gegaliwabagogera ah, ah. tebagaubishinfe tugamanyi babitegerera eriantu kyeambababa wa bulankakeko gwetwalayo engala byokwembasa anti kyeŋŋamba bo bebataddeko bo bakimanyi mukwano gwange bamwine bamwine yatabalanga ledio bajjako pologulamu zange eno nange sisaaga nsongamu olumwe mukwano gwange bamwine kulisiti kwali bamwine olo rdcs mwye babayiwa bayiwa ba rdc nebateekawo bane because me nze mbagamba ayire okufa nabagamba ebigambo ebyo bisatu nembagamba thisection is different from previous elections mbabazi went to court koti newa mbabazi ekintu abantu kyebatategeera yamuwa ensonga kumi ezirina okubeera okuteekebwa mu nkola to reform the electoral process ensonga kumi era ne bagamba nti tewabangawo okulonda okulala okutegekebwa mu ggwanga muno ngaensonga ezo ekumi tezikoze eki tezikoleddwako indirectire abalamuzi okulonda kwa 216 baali bakusazizaamu politire indirectire nti unless you implement and why 10 mu propaganda tulina kyetukozesa 10 points program alimu democracy nabamuleetera 10 10 commandments why 10 tukibalafu abamanyi ebya propaganda ebyo kakati okulonda kwa uganda kasita ensonga ezo kumi zateekebwa mu nkola mbabazi ze yajjayo kwakoma okubeera invent nekubeera process from registration from nomination nomination campaigning and how the campaign is organized and to announce registration of voters and to announce the results. It became a process, not an event. Kati eleketo commission ichirabika tebaji vuhulira. Nti this has been ceased to be an event. Where you come, register voters, eh, eliminate the ghosts, and display voters register, organize elections, and announce the victor. Tiguina, chachu uka. Kakati kana akalulu, kabari buwa. okuva ku ntandikwa is a process bano tebakitegeera electoral commission teyakitegeera aba gavumenti tebakitegeera nabagundu tebakitegeera kakane mujja tufuna ekyokubiri nti bobi wine besigye yali tasobola kudda ekyo nali nkimanyi ti besigye yali tasobola kudda kakati ekibi ekyakolebwa bano abali mu gavumenti out of concern and fair nti museveni ayinza okuwangulwa mu kalulu kawo fulonti ya bobi wine opposition yeyegitani bobi wine originated from government from nrm era kyova olaba ti omusajja balamu yali tabala balamu yaddira ekibiina kya bobi wine people power nakitwala nakirijesalire mu kibiina kyabakadde nayerabira nti ate bobi wine is going to get a political party yakijjawa bobi wine yajjawo ekibiina kyo thats what i tell you iwandiika no challenge me era okufa wine tebasooka kuini yekka basooka ku lediyo yeya ne badda ku kaion ne badda ku gundi ne badda ku eh, bebikuu n'abigaana bwebagamba bobi wine bobi wine kemutumi wise naŋa nti amuconfuse waliwo abantu abaala okunkozesa ebintu era tumi muganda wenyanze tumi twaidi tulikufuna nibatufula su nga nze simanyi ti ebintu bino bali mun mu insidis opposition neya bobi wine eh, kulaba kwange bobi wine balwaniriranesa kweseemu 70 people indicted ne bagiane frame in many cases when you were, were raised before and criminal court after two reasons. and the local ono singa mu uganda kuba nabo bakyekolera human race commission teriiwo teriulwayo kyenkuga nti akola ebintu bimundao mu museveni mu pabulo muwanga gavumenti ye t aligid office terifulekoaabikola kakati kwaini bweyajja bano nebamubajjako what the americans wanted was to take buliana balisuula kyobula nagamba nti gwenaabakolo ogwanga ofuna obundo bali mu nsi omuvuma bamerika ebale diplomas tewali ensi yali ewangudde kkolera bobuwayene reka batya akikolerani nti guruupu ene ebye buli wamu eyina criminality nature ti mu ggwanga lyammwe ne mubeeramu abantu asatu mu babiri nga kesi yabwe erizuumiza olwali muserena ono zoomu nga bata bantu batunda oganize including kenyanizandi rwandizandiki so if you turn your country into abamerica tebayinza kukiriza ggwanga lyo to be handed over to criminals nemukuba buli muntu yenna nekadaga mukube mujjawo youll get new sanctions kubanga mwe what you want to do is somebody ki etia ti what we are the only people who must be in government to maintain our future emyaka gya museveni yetano gisigaddeyo mugikozese to change pacify uganda mukoma obujoozi oba ne purezidenti yenyene kubanga tebamukwatako nti zindaitet no naye mbalaatolola bwebatbebakwata tebali wala nye nayo ye tebakwatako kakati ifwe kanot gabulod nga temukyasobola mu america nesente zamwe bazikwatiddeyo pasifayiriba bano banasari bembadde musibire obwereere era omukazi akole emyaka egyo gyonna nomusiba bwe yabba miri mutaano nokwata omukazi kuwatudde pamanent secretary akoledde buli kimu kyonna nebamala okuba 9 billion ye ne bamuteekayo ekitabo waliwo omukyalo oyo gwe babbako eza tredi ezabasomesa tafunangako yadde kimu basi bane badduka ewange babba 5 billion mbwembwaba kiganyugwe kasaso sinagendayo siririnyayadde olunaku lumu muleke kuja abaana babanna the problem you are you are inward looking politics is for alliances politics is for numbers politics is for sharing temuyinza kuba inward looking nemukola akazu thats why you are inward looking you are fearing kama musobola okuva kabwayi anga eyabagabana eh, when people have interest to be kati a family mukamba nga n'omwana omuntu omuto we naye asitudde gundi apartment is now a new family rise and making of kyagulanyi mm. ngamba bulira nti bobi wine and the sol of kasobeza mwe mm. lwaki bobi wine namwita kasobeza mm. kasobeza ye mubbi womunju the soul of kasobeza nabaga kasobe nti bobi weni kasobeza mubi wa munju mm. abamuliko bawo ba munju ba munju mm. chovola baba tusiza wana <laughs> naye kakati kale aladisi wa kampala yayogera ekigambo kimu titajja kujja ku lisiti gwali ate ono omukazi naye bajja muteekako oyo kisaka ayina esajja ettemu lyasindika mu owino n'oyo omukazi bakuba abantu emiggo bw'ogamba mukayongo tebamwagala museveni yebamulonda ekikumi ku kikumi bane mu ddiini mulimu entalo oyo okay katugende maaso oli kukyenda katonyeze munaana era nga njagala okujjukiza gwe munanga awuliriza nti uh, awuliriza puroguramu eno abawuliriza baffe mwenna njagala obajjukiza nti yakoja kimbowa agenda kutusiibulula ajja tugabula idi era nga yalonze abantu kumi okuva mu puroguramu eno nolwensonga eyo kakati njagala nkubuulira ogenda kukola otya kakati ogenda kukola bwoti gwe munange awuliriza uwandika ah, uh, obubaka wandika obubaka obuwandiike obuweereze ku namba gyengenda okuwa bagiyita ya sms eri noti musanvu emu bbiri mwenda satu nnya mukaaga noti tano noti musanvu emu bbiri mwenda satu nnya mukaaga noti tano obubaka bwenjagala owandiike njagala naye ngaowandise bulungi nga butegeereka ate ngaotaddeko amannya go negyobeera automatically namba y'essimu ejja kujjirako kuba nakyo kukyetaaga nnyo naye gwe wandiika mu programu zaffe zino ez'olujegere zibeerayo okuva ku bbalaza paka lwakuna mu wiiki emirundi ena londamu ennaku bbiri zeweekakasa ombuulire tube zibe ennaku ezo bbiri olujegere lutuyunga ku ki tuba twogera ku ki ennaku bbiri bwennaku zinoenya buli lumu twogera ku kibintu byanjawulo tuhandolinga issue zanjawulo gweyonjayo bbiri zokka ziweekakasa oŋambe olunaku luno olwabbalaza mukola kukino nakino olwokubiri mukola kino nakino oba olwokusatu wantuba ku kino nakino olunakuna kakati gweowereze obubaka kakati weowereza obubaka awo ojja kubanga omaze okugenda ku lisiti yaffe eyabantu ekumi ajja ah, tuwa nno sava bya sava byereere uh, Uh, ogambye nveeko how Bobby wine has outsmarted the state okay unlike other akatabo kano kansooke mbabuulire uh, bakayita batya the rise and the making of Chagulani Bobby wine and the story of kasobeza okay uh, omutwe gwe gwe yagwogedde unlike other people who have been used and dumped by the mafia gang it seems bobi wine had a lasting relationship with the gang. This is why he has outsmarted them. Secondly, Bob Wine is like a chameleon which changes colors according to the environment. For example, when he was identified and watered and nurtured, he was not excited. He seems to be waiting for an appropriate time. Even when government slapped a ban on his concerts, he did not overreact because this would present him to the public as a victim. I have been arguing that harassing and mistreating Bobi Wine was a grave mistake on the part of government. Government actually re reaped unexpected results. It has it is government that presented Bobi Wine with an opportunity to earn public sympathy as a victim. Secondly, when government wanted to kill his music career, the public resorted to disassociating with other musicians affiliated to government or the musicians and artists who are attached to Bobby Wine in any way were isolated by the public. They were further pushed by the COVID-19 pandemic, which also forced their music concerts to stop. Even if Bobby Wine was receiving money from his mentors, it remained unknown to his supporters who saw it as a sacrifice. This is how Bobby Wine built the foundation of his political career. Bobby Wine must have known that sharp divisions in the Mafia Fellowship. He agreed to play the role of a kingmaker rather than being a king himself. This humbleness worked well for those who harbor presidential ambitions like Museveni's son-in-law, uh, Odrek Rabogo, did not realize at this time that Bobby Wine threatened his presidential bid. Thirdly, Bobby Wine did not build his political career on money. Many of his supporters do not understand that Bobby Wine is a rich man. This is in sharp contrast with Ruabogo, who believes that money is the gateway to the presidency. If money can do everything in one's career, how come that former Nigerian President Obasanjo Olusegun failed to get a third term while President Museveni who does not have such resources manages to change term limits. Also, Obasanjo, former vice president, in spite of his thinking wealthy, eh, has failed to romp to power. Therefore, Bobby's strategy was correct since his bid for presidency was built on public trust, not money, even when the mafias tried to squeeze his balls. He has not yielded to pressure. Bobi Wine is also a lucky man. Politics, war, and soccer are determined by luck. How can one explain his survival, especially when he is not a product of any political party and has never worked in government? Unlike Dr. Chizabesige? who relied on elements in government, religious groups and civil society. Bobby Wine, on the other hand, has been underestimated. The most important factor is that he has been a gold mine for the mafia gang. Museveni was duped to pump money into the Bobby project. However, it was done in such a way that unlike other opponents of Museveni who were lured into government by money and jobs, the mafia wanted to retain Bobby Wine. However, so he soon realized this, and that is why people like Catherine Kusasra lost their political value and importance. Take, for example, how he acquired a political party, the National Unity Platform. Balam rushed to register People Power as an NGO. This was intended to divert Museveni's attention that Bobby could not register a political party. In case he stood as an independent and lost his presidential bid, his political career would have ended there and then. However, he was handed a political a political party which interestingly was registered by NRM for propaganda purposes. The registration was under the control of Ruhaka Narugunda and Amanya Mushega. The process of registering a political party is not easy. This is how he took a shortcut. Bobby Wine managed to jump all the hurdles, including court battles to nullify his leadership in the new party. He also outsmarted Norbert Mao of the Democratic Party, which had presented the DP bloc. How could he be sure that he would clinch the presidency of the, of the Democratic Party. This is why he rejected all efforts for a joint candidate for the opposition. He was fearful of betrayal. He isolated people like Chameleon, Mbi, and Mukaku, which enabled him to tighten his grip on his party. Even when Ronald Mainja tried to return on a spying mission, he detected him and isolated him. He also outsmarted General Henry Tumukunde, um, Tumukunde has been harboring presidential ambitions since 2001 but doesn't enjoy the same support. Unlike Tumukunde, who served in key positions in government, Bobi Wine is seen as a liberator. I have always argued that any person who waits to be sacked does not go with the political clout, because if he had not been sacked, he would be in government today. To avoid such to avoid such politicians need to bolt before they are sacked or maligned over unpopular government policies. However, when a minister is sacked in a reshuffle in the eyes of the public, he becomes guilty as anyone in government. Mm. Mm. Mm. Eh, eh, nembagamba nti nze kyobalaba nti bagende bapurezidenti okumugamba ntingiobuwai pureziden abagaa nti ekyomumuwayiriza mirundi endaba yegyalabamu ebintu nti nze omwana ono namulaba nga strategy gyebamukoleka kati gweraba ono omwana bwagenda naligesalinga ekibiina ekibiina kyebamuwa bobweni yankubira ku maca saa kumi nabiri nanga ndigesalinza ekibiina kyange akubiranga ani naye ngaekibiina kyani nga ah, kubiranga ah, ah, ani nze bonna njogera nabo eh, kubanga gundi nze gwe tumanyi magezi gaabwe tukiyita insulation nti mirundi bweoyogera naye takuba nnyo thats the agreement strategy nti omusajja bweoyogera naye takubatulanayenga kituufu ndikati ono omukazi ayogerera amaje yankubira essimu neŋŋamba nti waayi mwanyinaze tombattula nnyo ekifo nakakigendamu nemugana naawe teyogeranga bintu ebyo nogamba nti waliwo abagala okutabula gundi abagala okutabula omukolo gwa pulezidenti bapulezidenti banalinyawo wano bapulezidenti banajja obanga mwe mwenyini mwe mweyogeredde tiwaliwo abagala waitotyarsm hmm, nakugamba nti gundi e, eyo kati nakitegedde nti bofisa bamaye presidenti yabasindika abantu bayogedde ne bagati yalingiti ya gasi bayogedde ne bagaa nti presidenti yabagaa nti mmwe yagamba abasecurity nti mugende mwogere n'emirundi ababuulire nga mbabuulidde tiya gasi bwakola ti diya gasi abamukuba babobi wayini this is another area where Bobby handlers have exploited the max. It's pouring tear gas. Yeah, tear this gas. is another area where Bobby wine handlers have exploited it to the maximum. Have always argued that firing tear gas in order to disperse Bobby Wine's rallies backfires on Museveni and ends up helping him, helping Bobby Wine. The population is not aware that he violates the electoral laws. This is because the public is not aware of these laws. As Museveni strictly observes the law by addressing 2,000 delegates, two, 200, mm, okay, as Museveni strictly observes the law by addressing 200 delegates, his party candidates, though, violated in full gear of the in and uh, in full with all media cameras. Yes. This means that Museveni's government and the Electoral Commission are put in an awkward position. This works in uh, Bobi Wine's favor. The mafia elements in police fire tear gas in front of cameras as rallies on the other hand continue. You can't tell an ordinary Ugandan or the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president. The Rafa government cannot defend itself that such incidents are the work of the mafia in Uganda. A critical look at the police revealed that selective pouring of tear gas adversely affects the Museveni and NRM candidates' popularity. This is so because a directive or call for ceasefire must be observed by both parties, not only one side. If one of the parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. The the impact of tear gas on the population also affects the NRM supporters and leaders as well. Innocent people are targeted, including schools, hospitals, and the entire population. Tear gas is applied selectively, and whenever you see police firing tear gas, you know it is intended to undermine Museveni and NRM candidates. Ah, well, bobi wine gwotayagala bantu balabe nomuyisa mubyalo bobi wine napangisa enyumba mwagenda okusula ekiryandugu akapolisi akawala nekamira nasula kukubo nebamukubira nga kunomination nabagamba ngenda kukola consultation nemugana this is what you are paying for this is what you are paying for ndi mwalimu group bobi wine namugamba nabagamba abantu be nsobola okwogera naye nti nedda nemugati tagenda kayunga bagenda mubatulira kati eyo gurupu evaamu etya anti kyenkubulanti yetutuusizza anti kyekyo nti bano babalamu abo babamwine poliisi abali mu byambalo bya poliisi bonna tugambye nti babatega akagambo anamaiguma okulase nkitegedde ekibuzo kiri nti tebamukkiriza kuba kunoonya bululu kati ekibuzo kiri nti eyo gurupu ekolera munda mu gavumenti eyo gurupu eyasituka neyereetera opositioni wa bobiwine yennyini eyo gurupu president museveni ajetundulamu atyapresident ah, museveni omuntu eyaleeta bobiwine yakinyonyola naga nti nze nali njagala tuwikine the opposition era bobi wine yamuleta yamuleta lwa bulungi eyakkiriza naye nga kyali kya bulungi eh, naye nga bwowerera paasi n'enywa eh, nga bwowerezabagiyita backpassowerezabackpassgolokipa akwate eh, mangubagenda okumpa bira nga atete tebamanyi nti yaleeta bobi wine pulezidenti yatuula naye n'amunyonyola nti munaye nalese paasi naye sagigenderedde na kubanga bobi wayini bamukwaku bonna yabagoba gyebayita dp blok yagigoba ayina amwekweseemu ago si magezi ga bobi wayini anti siyo ye yaleeta paasi <laughs> ah, ah. ate kati yaleeta eh, paasiyemuta kati yaleeta paasi mulala ah, yaleeta paasi yamuta anti kyembuuzaanti bobi wayini okubeewaggulako yayina gundi omusajja bamwitaani amsterdamu Mm. amsterdam amsterdam mwe mumuyitaani yoyoamsterdamuyitaloya ah, amsterdam yes mm. erecruiting office of sai a bobi wine abadduka kalaga muki mu sai a but for me bobi wine bamweyambisa bweyambisa agenda okulya obwa president nga museveni avuddeko waali ate kati bano bapanikinze bakoze fulonti endala ate bateese tuvuddemu pawulo muwanga ayagala okuwamba gavumenti waliwo ate omulala gweyogeddeko kuba nti ate olesemu okusatu ono eh. yakola paasi eh. mulala era yeyetonda nakikola lwabulungiku eh, lulwe era naawe olaba yali akikola lwa bulungipolitics yali abaze mulungi era yagamba nti when i expected ugandans to laugh when bobi wine announces presidential bid kyobala baleeta bayimbi bagundi ntata wange gundi naddayo ku ssomero abayimbi bonna baddayo ku ssomero naye nga intelligensi ya museveni timanyi ebintu byoyogera tamale bya bukakafu kuba otaddemu neogamba ne purezidenti yabimanyi eh. kakati ye eh. mukubimanya ayina solutionomanyi nti ekibiina kino bobi waine kyali kirangirwa ennaku kumi nanya balanga enaku kumi nanyamuseveni bamubulyako mu new vision ekibiina nkugambye ekibiina ekyo kyalirye lugundo bubiina yabulabirira amanya musega yekyamaani waabo babba batya ekibiina kyenaalemu bakirije esalinge ate pulezidenti bwe yanyiiga yagoba gundi ate amanya musega akyali mnrm ah, amanya musega yabukulira yekyamaani waabwo ate pulezidenti bwe yanyiiga yagoba lwakojo mukalwakojo teyayiseemu yagenda obanga ne katonda yenyini yalwana ne lusiferi n'atamutta namuga nti gwegenda otawanya abooku nti kakati bagamba nti swaitaani zonna mu kisibo zabaddemu nga nsibe kunje ezange nga zikola kakati president museveni <laughs> kakatiabawandikiraanti laba kati muno president museveni bunaabwekuulamu atya bapanikiizeanti e- e- e- kati mulimu land mine land mine azitegulula nti kati bano abasajja batuleetedde ki balese fulese empya whoever undermined undermining democracy is eh, kinene nnyo nti bamwine yekalaka naye ngaani yakuba bamwine ekifaananyi wembagambira nti mwalimu sad force ani yakuba bamwine ekifaananyi naye ekifaananyi kyali kyabamwine ngali mu byambalo bya polisi ego wakiraba nga ddala kyabamwine ebifaananyi bya social media byogamba nange nakiraba naye nze nga saalaba nti oli yali bamwine nti nze kyembagamba ebifaana ebiriwo bitunuli ebya abamerika bye balina mwalimu abakoleramu eyali amanyi Let, let me conclude my submission with a reminder of those who are violating the laws as directed by the Electoral Commission. The 2021 election is different from previous elections and therefore guided by benchmarks that can lead to nullification. Some people think that no Ugandan judge can make such a radical decision. However, we should observe the following. The judiciary in Uganda has seen the benefits of being credible. Those who have stood by the people have been rewarded by international jobs, while those who do not have lost opportunities. The judges retire with their benefits, meaning that they have no need to work in the shadow of the big brother. Museveni cannot seek another election, and this must be his last lap. Therefore, people are positioning themselves for a post-Museveni era. Ugandans should also take note of presidency like what has happened in kenya and malawi nakawandiika ddi nakawandiika ddi abantu bano mbakolera nnyo era nze nzikiriza nti banuwa baaliyo ah. banuwa baaliyo desemba 22 twalonda ddi mugwo twalonda guno omwaka 221 mugwo wa january nga 14 naye kanakatabonakawandiika <coughs> aliya mm. nga mbabuulira mm. mumenya amateeka akalu ka museveni mukonoonye babbalamu nebayuza ne tshirt omusajja yadressinga abantu ebikumi bibiri naye nga babala mubayitshirt bagenda ejinja bakuba abantu emiggo kakati baabo kabagitembe tulina abatembi b'ennyonyi kakati babalamu